周深在《创造营四》担任导师，他在练习室教学员们唱歌的时候，就觉得学员们状态不够好，心性不稳定，于是就表示要让学员们磨练一下心性，变得敢面对舞台和观众。在这个时候，博远就提到了一个非常不错的建议：要不把手机发下来，看一下黑我们的评论，在这里。 也意味着大部分学员其实都是很清楚外界的舆论对他们并不好。周深也是强调了恶评对选手的打击有多厉害了，表示十个夸奖选手的评论，可能分量都不如一条谩骂选手的评论。而说到底，还是选手没有东西，欠缺底气和自信，因此只要稍微遇到挫折，都会感到很沮丧和崩溃。可是对于年轻的艺人而言， 他们往往是还没有作品的，而没有作品的话，就很难坚定自己的信心。就好像在大家的眼中，景龙也是一位很自信的选手，可是连他都表示到，发完视频后，我一般都不敢看评论。虽然有很多夸奖他跳舞跳得好的，可是只要有一个人说他跳舞不好，那么景龙都会自我怀疑了。而如果是很多人都说他跳得不好， 估计景龙的心态也是要炸裂了。景龙还看到了让他感到最没有办法接受的恶评，那就是说他没有上过学。景龙自己都显得有些急眼了。你说谁没上过学呢？周深还在节目上念了一条甘望星的恶评，我也不知道有没有人跟我一样，对甘望星这种人设的学员，早就已经疲倦了。后面的话太粗俗了，小编也不加入进去了。 但对于选手而言，看到了这样的恶评，肯定打击也不是一般的小吧。幸好甘望星是真正的大心脏，哪怕是面对着这种恶评，他都可以保持淡定，甚至是在镜头面前做出了回应。接下来，周深还念了好几位选手的恶评，让这些选手们认识到一个残酷的事实：倘若他们不好好训练，在舞台上发挥好的话。 恐怕更加恶劣的恶评都会冒出来，打击他们。所以对于选手们而言，哪怕是为了减少被恶评攻击，都要全力以赴练习了。在选手们想要进行回应的时候，周深是这样劝大家的：“你说没有人会听的，大家都喜欢看热闹，没有为什么。现在网络戾气是真的很重。”周深想要表达的态度是：你看我刀枪不入。 油盐不进，我没有关心的人和事，所以我可以戏谑人间，随便开炮。有些人则把这个做成了生意，靠力气赚钱，但这也不妨碍他们回到现实生活里去做一个好人。在创造营两千零二十一，不仅是教授学员能力的导师，更是学员们心灵的依靠。作为创造营两千零二十一的发起人团成员。 周深在这个节目中尽显魅力，在 solo 舞台的一曲《自己按门铃自己听》，其慵懒空灵的嗓音惊艳所有的学员。而一路走来，周深经历些许挫折，也受到了许多恶意的评价，但在隐忍和坚持不懈中，周深变得更加强大，成为娱乐圈的顶流歌手。而他的点评总是透着温柔和善意。 他的专业度和随时示范的能力也受到一致。